Kelaparan nah ularnya lagi nah. Makan ayam seikung dulu. makan leh wayam daging makanannya nah meluap <laughs> eh keluarnya <laughs> bersih. Ini kena makan lagi letinya. Berbunyi di dalam itu amuk, ular susu. <laughs>